एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ देखिए यहाँ पर कस्टमर की टेबल मैंने बनाई है जिसमें कस्टमर का नेम है ठीक है कस्टमर आईडी है सिटी है और उसका फ़ोन नंबर है ठीक इसके बाद प्रोडक्ट की टेबल बनाई है मैंने ठीक है प्रोडक्ट का नेम है और भी चीज़ें हैं ठीक है तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है ठीक है अब इसमें देख सकते हैं ये सारी डिटेल तो दी ही हुई हैं इसके बावजूद हमें ये चाहिए कि आ, अब देखिए ये एक फॉर्म बनाया मैंने और ये सब फॉर्म बनाया मैंने और यहाँ से अगर आप कस्टमर वन को चूज करते हैं तो कस्टमर वन की डिटेल आती है ये देख लीजिए और अगर कस्टमर टू यानी कस्टमर आईडी टू चूज करेंगे तो यहाँ से ये देखिए ये कस्टमर आईडी टू की पूरी डिटेल आ रही है यानी दो सामान परचेज किया इन्होंने राइस और आ, शुगर तो ये दोनों ही की डिटेल यहाँ नजर आ रही है ठीक है अब इसमें देखिए यहाँ पर एक हम क्वेरी बना रहे हैं ये क्वेरी कुछ इस तरह की है देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको डिज़ाइन ये देखिए यहां पर जो क्वेरी बनाई है मैंने दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो क्रिएट कराया ही गया है यहाँ पर क्वेरी ध्यान से देखिए एक बार फॉर्म के अंदर हम देख रहे हैं और कस्टमर टी नाम का जो टेबल है उसमें हम देख रहे हैं और कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च कर रहे हैं तो इस तरह का क्वेरी हमने बना दिया है और क्वेरी बनाने के बाद क्या करना है हमें सिंपली यहां से रिपोर्ट डिज़ाइन करना है तो रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए चलते हैं रिपोर्ट विजार्ड पे और यहां पर पहले हम आएंगे कस्टमर क्यू पर तो ये क्वेरी बनाए इसी के आधार पर हमारा पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा अगर हम कस्टमर क्यू लेते हैं तो ठीक है अगर आप कस्टमर टी ले लेंगे ठीक है तब गड़बड़ हो जाएगी तो हमें कस्टमर टी नहीं लेना क्योंकि हमने एक क्वेरी पहले से बनाई है तो वही क्वेरी हमको उठानी है ठीक है तो अभी हम ले लेते हैं name of customer city name of product price unit और टोटल ये ले लिया हमने और नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ से कस्टमर टी के ही बेस पे हमें देखना है यानी मेन टेबल कस्टमर टी ही होगी ठीक है और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं इसको प्रियोरिटी दे देते हैं यहाँ से ओके okay करते हैं यहाँ से ओके okay करते हैं और मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये काम हमारा हो गया ठीक है आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया अब हमको करना क्या है इस पर क्लिक कर देना है अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है दिखाई पड़ेगा अभी थोड़ी देर में इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं पहले हम ठीक है यहाँ से जाते हैं और ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ठीक है ये साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए टोटल छिप जा रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर को भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा दबाना होगा थोड़ा छोटा करना होगा ठीक है फ़ोन को ठीक है इधर से लेके आएंगे और यहाँ से इस तरीके से ठीक है तो ये नेम नेम ऑफ कस्टमर जो है इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा बहुत आसान तो ये देखिए ये हो गया ये हो गया ठीक है इस तरीके से ये कर सकते हैं और आप व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए ठीक है अब यहाँ पे अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ कैसे दिखाई पड़ेगा अभी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट किया मैंने कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट किया मैंने और कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं कस्टमर टी पर तो जैसे ही कस्टमर टी पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जो प्रोडक्ट इन्होंने ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दिख रहा है तो कस्टमर का नेम क्या है श्याम है फ़ोन नंबर क्या है उनका और क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की वो दोनों ही ऑर्डर दिख रहे हैं ठीक है अब मान लीजिए कि इसमें एक प्रोडक्ट और बढ़ गया ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया अगरबत्ती ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया अगरबत्ती ठीक है और एक अगरबत्ती पड़ी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ डॉलर साइन आप हटा सकते हैं चाहे तो तीस रुपये की एक अगरबत्ती है पाँच पैकेट अगरबत्ती खरीद लिया तो यहाँ पे टोटल भी आ गया अब इसको सेव करना है तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ये सेव भी हो जाएंगे जैसे ही कस्टमर टू में जाएंगे अब देखेंगे कि तीन प्रोडक्ट इसमें दिखाई पड़ेगा ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो कस्टमर टू ही सेलेक्ट रखेंगे यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट रखिएगा ठीक है और बस इसको यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं आप नो प्रॉब्लम और एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो देखेंगे कि कस्टमर आईडी टू वाला जो कस्टमर uh, है उसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे वो तीनों की डिटेल आपको दिखाई पड़ रही है